Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu Lewati berbagai hal ku ada di sisimu Tanpa kau tahu perasaanku padamu sendiriku berharap memberikan. So only